Jujur aku masih merindukanmu Aku tak bisa bohongi hati ini Sudah lama aku mengharapkan kabar darimu Aku hanya ingin tahu bagaimana kau I'm kau berada down.